σε 550 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, βάζουμε λίγο αλάτι, ανακατεύουμε και δημιουργούμε μία κυλότητα. Προσθέτουμε το 1 τρίτο από το νερό που είναι σε θερμοκρασία δωματίου 50 ml ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά και το υπόλοιπο νερό μέχρι που να γίνει ζύμη. Με αυτή τη ζύμη μπορούμε να κάνουμε μία μεγάλη πίτσα ή δύο πιο μικρές. Την ανοίγουμε με τα χέρια στο μέγεθος που θέλουμε Εμείς χρησιμοποιήσαμε σάλτσα ντομάτας ρίγανη γαλοπούλα, Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Πιπεριές, φρέσκα μανιτάρια τριμμένο κίτρινο τυρί και μπέικον. Ψήνουμε στους 220 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει το ζυμάρι, στην πιο χαμηλή σκάλα της κουζίνας. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!